Questo programma è offerto da... Cioccolatino Pokémon! Il Pokébignet! Pokébignet, detto cioccolatino Pokémon! Tieni la Pokémon! È questo qui! Nam, nam, nam, nam, nam. Buono! Si può mangiare gli umani e si può usare per... E si può dare ai Pokémon! Benvenuti nell'avventura del Pokémon. Lui è Ash. Ciao Ash. Ah! Lui è Enrico. E io sono Rinco. Andiamo! Ti aspettano grandi avventure! Un secondo! Ash si, si sta chiamando, cosa vuoi? Ok! Ma prima dobbiamo prendere un Pokémon, non pensi? Ah, io ne prendo Vieni, voglio, vieni a prendere il tuo Pokémon. Io vado a prendere... Un Sindaquil! Io ho un Sindaquil! Vado! Seguiamo Ash! Stesso scenario di Gabriele. A fare... Charizard! Il Pokémon Drago! Ha potenti fiamme, ma non le rivolge mai a Pokémon più deboli di lui. Ok, ha la mega evoluzione, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, ma anche... Vai, scenda qui! I trust you! Bella! Ma anche Raichu ha una mega evoluzione. Raichu non ha mega evoluzione. No, almeno conosciute. Invece lui è tutto avvocato. Ok. Che Pokémon scegli? Raichu, scelgo te! Vai, dai! Ecco, ecco. Chi scegli? Raichu! Raichu! Uno! Rider! Char Charizard usa fiammata. Usa fulmine per contrastare! È ora di lanciare la Pokéball! Eccola qui! Io vado! Sì, però io la voglio lanciare! Vuol dire che siamo forti. Allora, andiamo ad esaminarlo. Andiamo ad esaminarlo. Schneisel, si funge. Who's that Pokemon? brosce. Non contente brosce con... Raichu! Raichu, bravo! Guarda, guarda, guardatemi! Il Raichu ha anche imparato la nuova mossa in questa battaglia! Bravo! Ha imparato a fare la sfera! Ottimo! Direi di proseguire l'avventura. Questa Wikipedia l'ho acquistata registrandomi a Pokémon Wiki, anzi Pokémon Central Wiki che è un sito italiano che mostra tutte le informazioni sui Pokémon. Da anche gli, gli, gli, eventi speciali, scusate sono caduto, sono scivolato. Qua è bagnato. Andiamo da un'altra parte. Ah, ah. Perché? Ah, sono delle impronte di Pokémon. Ok, quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? perché forse seguono questo incontro troveremo un Pokémon però non so qual è il eh, proviamoci ad andare quanto è bagnato faccio lo scivolo comunque eh, vi darò il link in descrizione di Pokémon Central Wiki la la la la la la la la la la la la seguiamo così Sembrerebbe un serpente. Gabriele così di ginnastica è stato registrato proprio qui, vero? Sì. Allora, ginnastica. No, non stiamo facendo la ginnastica. Stiamo giocando a Pokémon. Io, tu sei Ash, non sei Gabriele. Lo so, lo so. Infatti non sono mai stato Gabriele, sono sempre stato Raffaello. Infatti. Ma qua, qua dal primo episodio è stato sempre Ash. Quello che vedete nella ginnastica è Gabriele. Cosa c'è? Ash? Vero che si assomigliano un sacco? Forse Gabriele appare nell'anime un episodio, te l'immagini? Forse apparirà in tv. Oppure te l'immagini Gabriele il film? Che dura un'ora? Un giorno lo dobbiamo fare. Ehi! Siamo arrivati ad un bar, vuoi prendere qualcosa? Ah, benvenuto signori, cosa che vuole? Vorrei un poche caffè con eh, dei poche bignè per i miei Pokémon e per me invece un dolcetto e qualche spuntino con eh, un po' di bibita. Un secondo. Va bene, un secondo. cioccolata calda. Un secondo. E c'è un'altra ordinazione. Il mio arancio è stanco, ha sprecato molta energia, Potre, potreste rimettermela a posto, grazie. Certo. Grazie. Ok, adesso è ora di mangiare. Buon appetito. Aspettate, aspettate. che buono Eh? Pikachu! Vuoi qualche spuntino? Buon compleanno a Pikachu! Buon compleanno a Pikachu! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Pikachu! Tanti auguri a te! Yeah! Pikachu ha compiuto il short Pikachu ha compiuto finalmente 6 anni! 5 5 anni! 5 mesi in verità. No, 5 anni, è da molto che ce l'hai. Ah già, è vero. Da quando, da quando avevo di, da quando avevo 10 anni. È stato un po' primo Ah, che, dai, che tenero. Il mio invece primo è Shindaquil. nuova mossa! mossa! Per il tuo compleanno un regalo speciale! Chissà cosa sarà! Picca, picca, picca! Pikachu! Pikachu! Picca, picca! Pikachu! Andiamo a celebrare il tuo compleanno sfidando un capo palestra. E useremo, e, alla, e useremo la tua nuova mossa e vedremo se sarai... Com'è? Com'è che si chiama? Aspetta, vi faccio una sentire che la dico all'orecchio. Parla. Dillo. È, è elettroshock. Uh! Non te lo dico, però scommetto che è potente. Soprattutto per uno molto. del tuo tipo. Sì, molto. Chissà se ci troviamo leggendario nella nostra avventura. O qualche cosa strana, che ne so, fantasmi. Sai una cosa? Ma non è quella, è un'altra mossa più Sai, no, sai una cosa? giocato al Pokémon per il Game Boy e ho notato che c'era un fantasma alla torre di Lavandonia. Ragazzi, andiamo a battere questo capo palestra, però non era la mossa vera, E ti dico la mossa vera. Il, il lanciafame soltanto, soltanto in, in versione fumei. La più forte è stata appena inventata dal dottore, però è molto forte. Ricordatevi, il lanciafiamme ha effetto fulmine. Mi piacerebbe averlo anche a me. Te lo immagini un lancia, un lancia acqua? O un lancia elettro? Sì, è potente. Ok, il prossimo capo palestra è... Ah, mi sa che non ce la faremo, è di tipo acqua. Vabbè. Vabbè. Si chiama Misty, la sirena maschiaccio. Dai, il mio, il mio Pokédex ha connessione internet. Cerchiamo informazioni al riguardo. Visti, la sirena maschiaccio è la capopalestra di Anzurropoli. Usa Pokémon di tipo acqua. Ed è molto brava nuotando. Ma la batteremo? Sì, speriamo. Io, do, io ho Pokémon di tipo fuoco, tu di tipo elettro. Ci vorrebbe un Pokémon di tipo erba. Chissà se ce la troviamo. selvatico! Bailiff! È un Bailiff! Dobbiamo prenderlo! Ti servirà! Ah, mi piace faremo usare la mossa finale. Vero? Però Ok, adesso catturiamo sto Bailiff. Il mio è il sindaco. Il... Sindaco! I, i Pokémon quando, quando li fai il video diventano invisibili, perché non ho cliccato un solo Eh sì. Però possiamo entrare nella loro visuale. Ehi Gabri, non dovresti usare una mossa? No. Mm, è ora di catturarlo! Vai, Pokéball! Bailey fa nostro!